close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left Nah, baik teman-teman, di sini saya kembali lagi men-share video bagaimana cara men-setting video YouTube yang telah kita upload agar mudah mendapatkan banyak viewer. Nah, jadi di sini kita bisa men-setting video tersebut di YouTube ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kita memakai Chrome ya, teman-teman atau aplikasi lain seperti Firefox atau UC browser. Untuk di aplikasi YouTube sendiri di situ tidak bisa untuk mengeditnya ya, teman-teman. Pastikan di sini kita masuk dengan aplikasi Chrome atau Firefox ya teman-teman. Mozilla Firefox maksudnya. Oke, di sini saya akan mencoba membukanya. Saya masuk di Chrome. Langsung saja di sini kita masuk ke YouTube ya teman-teman. Nah, baik di sini saya sudah berhasil masuk ke YouTube-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita klik untuk pengelola video. Di sini biar kita bisa melihat keseluruhan video ya teman-teman. Nah, baik di sini uh, langsung saja di sini kita klik edit untuk video yang paling atas sendiri. Anggap saja video yang atas sendiri ini adalah video yang barusan kita upload ya, teman-teman. Dan di situ kita belum mengeditnya. Oke, langsung saja di sini kita klik edit. Baik, saya perbesar dulu biar mudah. Nah, video yang ini ya, teman-teman. Oke, kita klik edit. Oke, berhasil masuk di edit ya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada empat pilihan ya. Mulai dari info dasar, terjemahan, monetisasi, dan setelan lanjutan. Baik, teman-teman di sini klik untuk setelan lanjutan. Nah, di sini ada settingan yang perlu kita atur ya, teman-teman. Ini yang paling penting untuk video kita. Untuk yang pertama di sini ada komentar, teman-teman. Nah, ada komentar. Langsung saja di sini teman-teman izinkan komentar. Caranya kita ketuk untuk kotak kecil ini. Nanti akan tercentang. Nah, baik. Jika sudah tercentang, di sini untuk selanjutnya ada pengguna dapat melihat nilai untuk video ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa untuk mengaturnya penonton tuh bisa melihat nilai video kita apa enggak gitu kan. Yang dimaksud nilai di sini adalah kayak misalkan like, dislike dan komentar. Jika teman-teman ingin menunjukkan dan memperlihatkan seberapa banyak like, dislike, dan komentar, di sini kita bisa centang. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada lisensi dan hak kepemilikan. Kita bisa klik seperti ini dan pastikan saya sarankan juga di sini untuk buat YouTube berpemula pastikan di sini untuk pilih Creative Commons atribusi. Ya, Creative Commons atribusi. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya di sini ada chat. Nah, chat di sini kita bisa pilih yang atas ya. Ada dua pilihan, kita pilih yang atas saja. Izinkan reply chat live untuk tayang perdana ini. Nah. Oke, yang selanjutnya di sini ada blokir pesan spam secara otomatis. Kalau saya di sini centang saja, teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman ikuti saja ya. Centang seperti itu. Di di bawahnya ada distribusi offline. Di sini ada dua pilihan juga di mana saja dan platform yang dimonetisasi. Kalau saya pilih yang atas sendiri saja teman-teman. Di mana saja dan jadikan video ini tersedia di semua platform. Nah, baik di sini ada sertifikat teks. Kita bisa klik dan di sini saya biasanya pilih yang bawah sendiri yaitu FCC dan atau Kongres AS telah memberikan pengetahuan pengecualian dari persyaratan pemberian teks untuk konten ini. Saya pilih dan jika sudah di sini di bawahnya ada opsi distribusi. <laughs> Pastikan di sini izinkan penyematan ya teman-teman. Kalau saya sih itu. Baik, di sini di bawahnya ada pembatasan usia. Di sini bisa kita aktifkan untuk pembatasan usia. Jadi misalkan video kita tidak layak ditonton di bawah umur, ya kita aktifkan saja untuk pembatasan usia teman-teman biar video kita aman di YouTube biar tidak kena banned Baik, yang selanjutnya di sini ada kategori teman-teman. Kategori di sini bisa kita pilih ya teman-teman. Pastikan juga di sini untuk kategori sesuaikan dengan video yang ada di channel kita. Kayak misalkan di di channel YouTube teman-teman nih membahas tentang musik ya udah teman-teman pilih musik atau bisa olahraga gaming ya pilih game kalau misalkan komedi ya di sini pilih komedi di sini berbung saya channelnya membahas tentang tutorial maka di sini saya pilih untuk cara dan gaya seperti itu baik yang selanjutnya di sini ada bahasa video pastikan di sini kita pilih Indonesia karena saya yakin dari kita banyak yang di Indonesia jadi pilih saja untuk Indonesia Ya selanjutnya di sini ada kontribusi dari komunitas. Izinkan penonton menerjemahkan judul, deskripsi, dan subtitle atau CC. Pastikan di sini kita centang. Nah baik seperti itu. Dan untuk tanggal perekaman di sini sangat penting, <laughs> maka saya sarankan di sini untuk diisi ya teman-teman. Nah, kayak misalkan di sini eh, kebetulan video saya upload kemarin pas tanggal 15 April 2019. Ya, udah jadi di sini saya tidak merubahnya atau misalkan jika teman-teman nih baru upload tadi ya udah langsung saja teman-teman klik untuk hari ini maka secara otomatis tanggal tersebut langsung muncul di kol kolom ini oke paham ya untuk yang selanjutnya di sini ada statistik video. Nah, di sini saya sarankan untuk mencentangnya saja teman-teman. Buat statistik video di halaman tonton terlihat oleh umum. Jadi statistik video teman-teman tuh terlihat oleh umum maka dari itu saya sarankan di sini untuk mencentangnya dan yang selanjutnya di sini ada deklarasi konten ya deklarasi konten Video ini berisi promosi berbayar seperti penempatan produk berbayar, sponsor atau dukungan. Jadi silakan ini teman-teman mau dicentang atau tidak ya? Kalau saya tidak ya. <laughs> Baik, di sini jika sudah kita setting semua, kita bisa simpan perubahan dengan cara kita klik ini. Oke, paham ya? Simpan perubahan. Oke, semua perubahan telah disimpan. Jika sudah, ini adalah untuk eh, pengeditan atau men-setting video yang telah kita upload. Dan saya sarankan juga jika teman-teman sudah mengupload video, jangan lupa juga di sini teman-teman untuk menambahkan layar akhir dan kartu. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Di sini ada lima pilihan ya. Info setelan, penyempurnaan, audio layar akhir, kartu dan subtitle atau CC. Untuk menambahkan layar akhir, teman-teman klik saja untuk layar akhir. Oke, sudah masuk di halaman atau tampilan layar akhir ya. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan layar akhir. Tujuannya untuk memasukkan layar akhir ini adalah untuk menambah beberapa video di ini sebelum video selesai nanti Nah, jadi penonton nanti jika menonton video kita sebelum selesai maka akan muncul beberapa video yang akan ditampilkan di video yang sedang ditonton. Nanti kalau misalkan orang yang menonton video kita suka dengan tampilan thumbnail di video kita, maka akan rela mengeklik video tersebut atau mengeklik thumbnail tersebut. Nanti secara otomatis thumbnail yang diklik itu akan berubah menjadi video ya. Jadi nanti video kita akan ditonton. Maksudnya video selanjutnya ya teman-teman. Nanti kan secara otomatis kan viewer bisa menambah kan. Nah, itu untuk bagian layar akhir. Dan yang selanjutnya di sini ada kartu. Manfaat masang kartu ini adalah ya sama, hampir sama dengan layar akhir. Cuman kalau kartu ini adalah semisal kayak itu loh teman-teman, apa kayak tulisan yang muncul Oh sorry Tujuan memasang kartu ini ya hampir sama teman-teman seperti di layar akhir ini. Kalau kartu ini biasanya munculnya berupa tulisan di atas teman-teman kayak seperti tulisan direkomendasi dari siapa gitu kan. Nah, muncul seperti itu. Bukan dari siapa sih, cuman di situ muncul direkomendasi gitu kan. Nama nama judul video kita seperti itu. Jika diklik kan nanti akan muncul thumbnail-thumbnail kita, teman-teman kalau penonton tertarik pasti akan mengeklik dengan sendirinya. Nah, itu manfaatnya kita memasang layar akhir dan kartu. Pastikan juga ya untuk settingan yang tadi teman-teman jangan lupa ya. Jika habis upload, jangan lupa juga untuk mengedit ulang bagian yang perlu diedit di YouTube. Pastikan juga untuk mengeditnya masuk dengan aplikasi Chrome, Firefox, atau UC browser. Untuk aplikasi YouTube-nya di situ tidak bisa mengeditnya. Kalau aplikasi YouTube sendiri itu bisa mengap mengeditnya maksudnya, mengeditnya paling cuma thumbnail, ganti judul, deskripsi dan tag. Kalau di Chrome ini kan bisa ini ya lengkap ya. Nah, jadi itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Silakan teman